Η υλοποίηση που παρουσιάσαμε και προτείνουμε στα πλαίσια του προγράμματος Armor μπορεί να επιδειχθεί με αυτήν την ε, πρότυπη υλοποίηση στη διάταξη που βλέπουμε εδώ, σύμφωνα με την οποία στην πράξη τι, ε, τι κάνουμε. Α, αυτός ο υπολογιστής τροφοδοτεί συνεχώς με δεδομένα την, ε, την πλακέτα μας, το FPGA μας, το οποίο κάνει, υλοποιεί την κρυπτογράφηση των δεδομένων, όπως θα την τροφοδοτούσε ο αισθητήρα. Σε πραγματικό χρόνο λοιπόν το FPGA κρυπτογραφεί τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί στην πλακέτα ασύρματης δικτύωσης που βλέπουμε εδώ η οποία έχει μία Bluetooth σύνδεση, έχει υλοποιήσει μία Bluetooth σύνδεση με το δίπλα υπολογιστή, ο οποίος παίζει το ρόλο του παραλήπτη και παρατηρούμε τα αντίστοιχα κρυπτογραφημένα δεδομένα. Α, με την χρήση αυτής της διάταξης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε την απόδοση και την αξιοπιστία της υλοποίησής μας. Να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε σφάλματα και φυσικά να βελτιώσουμε την υλοποίησή μας όσο αυτό είναι δυνατόν. Στη συγκεκριμένη λοιπόν επίδειξη θα δείξουμε την ε, συμπίεση πραγματικών δεδομένων εγκεφαλογραφήματος μέσω ενός από τους προτινόμενους αλγορίθμους ο οποίο ενώ εκτελείται, βλέπουμε στο πάνω μέρο τη γραφική πώ εξελίσσεται το ποσοστό συμπίεση, δηλαδή πώ εξελίσσεται το ποσοστό κατά το οποίο μπορούμε να μικρύνουμε τα εδωμένα που θα χρειαστεί να μεταδώσουμε ασύρματα μετά το τέλο τη συμπίεση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, το σημαντικό μέγεθος που μας ενδιαφέρει είναι φυσικά το ποσοστό συμπίεσης που πετύχαμε στο τέλος της διαδικασίας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 70%.